Toda cabeça tem um olho. A vizinha tá falando mal de vocês. Tá falando pra todo mundo que vocês são lésbicas. Pera, Matheus. Pera. Pera. Você viu os desenhos do Matheus? Eu vi, mas o que, que tem o desenho do Matheus? Você não viu nada. Eu vi desenho normal. Para de ser neurótica, Luiz. Ah, agora sou eu. Vem cá, o que, que eu não vejo?